Зараз я хочу розказати, чому я отримав е, відмову у візі до Польщі. Е, так як мій брат поїхав в Польщу, я, ну, після цього я з ним зв'язався і попросив його роздобути мені запрошення на роботу. Е, через деякий час запрошення було вже в мене, воно приїхав в Україну. І це безкоштовний документ, який ми вже розповідали про це. Тобто мені воно дісталось безкоштовно воно і так і має бути, воно ну, безкоштовно. Отже, я почав збирати інші документи, а саме ну, там, страховку. Страховку я купив е, за 200 гривень. І ну, Це фіктивна штука, як завжди. Потім е, що там ще? Господи, анкета, візовий збір, подав, заплатив візовий збір і зібрався документи. Але фішка в тому, що я це почав робити вже через три місяці, як після того, як мені прийшло запрошення. Адже я отримав запрошення і через декілька днів я влаштувався на роботу в Києві, тому не мав змоги їхати на оформлення документів в Харків, так як я приписаний до Харківського регіонального центру. Ну і плюс я думав, поки що побуду в Україні, попрацюю, там була нормальна робота, цікава. Отже, я просто невчасно подав документи. Тобто запрошення пролежало в мене на руках більше ніж три місяці. Я не знав цієї інформації, може хтось теж не знає, тож слухайте уважно. Якщо у вас запрошення є, ви маєте подавати на візу ну, тут же, тобто вже зараз, якщо воно є, воно не має лежати. Чим, ну, тим Запрошення старше ніж ну, старше трьох місяців вважається вже недійсним. Тобто, і про це вам ніхто не скаже. В візовому центрі також не скажуть. От е, я подав, і через 6 днів я отримав листа від посоль, ну, посольства да, від візового центру, що вам е, відмовлено у візі там по причині е, фальсиф... фальсифікації документів, ну там щось страшне прямо. Я дійсно дуже ну, так розстроївся, намагався розібратись. В принципі, причини саме чому, от конкретно чому, чому, чому, ви не виясните. Ну, Ніхто вам не скаже, тому е, на цьому навіть не, не треба зосереджуватись. Е, просто потрібно розібратися, що робити далі, от якщо ви отримали відмову, що вже робити. Е, головне не панікувати. В принципі, я зрозумів, що я отримав відмову саме через просрочене запрошення яке в мене лежало довгий тайм, довгий срок без діла. Без діла. І е, таку я зробив помилку. Тому тепер надалі я що я буду робити далі і е, що це мені коштувало, ця помилка, ви зможете дізнатися в наступних відео. Тож, дивіться.